welcome back and oh so excited وصلنا ل 1000 subscribers اوكي راح نفسي let's go guys and welcome انا متحمسه وصلنا 1000 subscribers thank you to everyone who subscribed thank you for everyone who subscribed to my channel وحب قناتي وحب الفيديوهات وحب كل شيء انا ياسا انزله طبعا انا وايد متحمسه اسمحوا لي بس I'm so happy ان عندي 1000 subscribers وفي ناس يتابعون قناتي ويحبون فيديوهاتي ويطالعوني ومهتمين لان في ناس سلبيين تو يقولوا لي Never mind, let's be happy today. No one cares. اليوم بتحصلوني وايد هايبر بتحصلوني وايد شي اتحرك مع كيف I'm so excited I'm so happy well thank you so freaking much طبعا بيكون في giveaway soon I will announce that so أباكم كلكم تحطوا لي comments down below شو حابين تكون الهدايا آه، حطوا يعني اي شيء تحسونه انه بيكون مناسب حق ال giveaway وطبعا ال giveaway بيكون فيديو ثاني بسويه طبعا وبختار منو الفايز معانا طبعا بقولكم كل ال details بعد ما اسوي الفيديو الثاني مال ال giveaway بتكلم عنه بالتفصيل وكيف بيكون موضوع الاختيار بعدين بعد اسبوعين بختار وبحطه في الفيديو وبقول I will announce the name of the thank you guys i'm really thankful and grateful in في ناس they're watching my channel well thank you so so so so much على كل love likes comments everything and the support بس الفيديو حبيت اسويه عشان اقولكم thank you so much sorry thank you so so much for all my subscribers and my lovers and everyone who likes my channel so guys ما تنسون تضغطون على الجرس <laughs> عشان تشوفون كل الفيديوهات اللي انزلها <laughs> اللي انزلها اول باول اوكي هذا اهم شيء ابغاكم تشوفون فيديوهاتي كل ما انزلها انزل فيديوهاتي كل يوم ثلاثاء للي ما يعرفون للي ذا طبعا فيديوهاتي انزلها ثلاثاء وان شاء الله تعجبكم فيديوهات الجاية في وايد مفاجآت بسويكم اياها ان شاء الله قريبا طبعا بتشوفون وايد اشياء بنزلها وشوفوا الفلوجات بتكون من كاميرا ثانية فبيكون ال... يعني بت... بيكون غير يعني التصوير فيعني مش عارفه بقى يعجبكم ولا لا بس هيعجبكم انا عارفه <laughs> اذا حابيني اسوي اي شيء انتم تبونه just let me know I'm so happy صراحه طبعا ثانك يو على كل الناس اللي مسوي لي subscribe لل channel وحابين ال channel مالي ويالسين يسوي لي likes again and again and again and again thank you so freaking much I love you guys وان شاء الله بتم انزل لكم فيديوهات كل ثلاث اذا قدرت انزل فيديوهات اكثر عن بس يوم واحد بحاول قدر الامكان بس هالفتره حاليا ام ابد بيزي و يعني عندي اشياء شي فما اقدر اصور كل يوم هو بس اني اقدر اصور في الاسبوع مره واحده لين ما تتيسر الامور طبعا اختي اشترت لي هاي <laughs> على 1000 subscribers اختي اشترت لي هاي ما حصلت وحده ثانيه حاولنا ندور على وحده ثانيه بس للاسف حصلنا هاي اونلي لحظة بس أرويكم ثاني <laughs> حصلنا pink pink one طبعا ما ما حصلت الوان ثانيه حصلنا كل اللي حصلناهم كانوا يعني happy birthday دا دا دا وطبعا هذا اسمه birthday اتس لايك ماي بيوتيفول سبسكرايبرز اي لاف يو ثانك يو سو ماتش ما ما بتم خلاص الفيديو كله بيكون ثانك يو ثانك يو ثانك يو ثانك يو جايز ثانك يو ثانك يو ثانك يو ثانك يو اوكي المهم I love you all you are the best وما تنسون تسووا لي subscribe share and like وما تنسون تضغطون على الجرس عشان تشوفون اي فيديوهات انزلها كل ثلاث وطبعا عشان ما يفوتكم كل شيء انزله so يا جايز اشوفكم في الحلقات كل ثلاث ما تنسون اوكي باي